बेटा जौन रास्ता में काटा होइ छौ हम वही रास्ता में चलै छियौ जौन रास्ता में काटा होइ छौ हम वही रास्ता में चलै छियौ बेटा ई सीतामढ़ी जिला हौ मास्टर छौ गो तब पोस्टमास्टर में निकलतौ बाटे हाफ मर्डर कोई हमर काम बा यही खातिर दुनिया में नाम बदनाम बा ए तू ना हम देखी के दम तोड़ देला हो हवा भी अपन रूप मोर लेला हो करे अनुशासन पुलिस प्रशासन सुबह और शाम तो कितना हकीमत में हो अमर जान एकर के दोस्त हई दुश्मन के कालो करता जिंदगी सूरज कोई सन सवाल हो करा के छोने में खलास करी रे जे भी देव सुनील से बकवास करी रे आगे जे आई तो पाचे पाचे ताई एके गो हमर पैगाम बा सके तना कीमत में जानबा ऊपर करो रोई नाम बात के तना कीमत में जानबा ऊपर करो रोई अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा सिंह जी के बेत रहे यादव जी के खेत रहे सिंह जी के दीप रहे यादव जी के खेत रहे सिंह जी के दीप रहे यादव जी के खेत रहे सिंह जी के बियाई तो सरसों के खेत में देखनी है करा के चुमा लेत देत में पूरा मुहाला में भइल बहाला एक रहनिया न तनिको सोहाला यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे के देहो यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे सिंह जी आई धराई तो सरस के खेत में देखनी है करा के चुमा ले तो दे तुम्हें पूरा मोहल्ला में भइल बहाला एकर रहनिया ना तनी को सोहाला यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे आए हाय यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे के वेतन है यादव जी के वेतन है सिंह जी के वेतन है वेतन है चढ़ल बजावानी गदारायल बिया रे एही सही त बौरायल बिया रे करे एक के धनी एक बारी सिंह जी के रईसली मजा तो निमारी यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे सिंह जी के देत रहे यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे

खेत रहे यादव जी करावतिया रे खाली अपन कहाँ मत चलावतिया रे बीरम करे के करो तारे पीछा खाली पूरा वतिया राम सिंह के इच्छा यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे सिंह जी के सुना यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे सिंह जी के देहो यही धराई तो सरसों के खेत में देखनी है करा के चुमा ले तो देत में पूरा मोहल्ला में भइल बहाला एकर रहनिया न तनी को सुहाला यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे सिंह जी के देत रहे यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे मामा लखनऊ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार चकिया जात रही हम सफर में तो दूर दशवा मिलल बा

छाट सीट खातिर हमारा के काट

मिली ला दके मिलवा

छोड़ो नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिलल बा जब छोड़ो नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिलल बा डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना